Aê! Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Eu estou aqui com meu amigo Alexandre do canal CLBR para jogar comandos atrás das linhas inimigas! Sim, senhor. Oi, para allá, senhor. Nossa, Jureg. Sim, bastante, tá ó, café. É isso aí, no multiplayer! Nós já jogamos as primeiras três missões senhor. e agora é isso mesmo, estamos jogando online. Ein Verletzter! Ein Verletzter! Alarm! Alarm! Olha a bomba. Olha a bomba. Ein Verletzter! Ein Verletzter! Mais, mais, mais, mais, mais. Junta mais, junta mais. Quero mais, quero mais, quero mais. Nossa, que lindo. Olha. Ah, puta que... Estarei allí en un momento. Todo está hecho, jefe. Ah, pues no, no, no problema, jefe. Por fin algo de acción. Deja, deja, de... Ah, oki, pasa faca. No problema, Ahora mismo. Muy bien. Voy para allá. Ahora mismo. Okidoki. ¿Sí? Ahora mismo. Okidoki. Muy bien. Voy para allá. Okidoki. ¿Qué? Vai, que... vai para allá. Para aí, não vai me atropelar Vai para allá. Esses caras são de papel, mano. Tá Tostete, ó, café. Vai para allá. Quem mais falta aqui? Ah, podia ter deixado o Tony atropelar. Eu desço aqui pelo trilho e esperar ele vir mais pra cá. Muito bem. Você empurrou meu personagem. Muito bem. Volta aí, cara. Pô, nada a ver, irmão. É mesmo, sou eu o sniper. Eu esperando você dar um tiro quanto sou eu o sniper. Pera aí, errei. Muito bem, senhor. Agora! Vai, vai, vai, vai, vai! Ah! <laughs> Vale. Deu tempo! Eu tenho que me acostumar com o delay. Voy. Voy para allá. Já voy. O Marine eu coloco aqui no rio? Afirmativo, senhor. Isso. Vai lá, marinheiro de terra. vai por água e nós seguimos por aqui. problema, jefe. Oh, eu vou tentar no Sim, stealth senhor. aqui. Correto, senhor. Ah, no modo Good. Por fim, algo de acção. O que você vai fazer? Vou usar uma tática chamada isca viva. ¡No! ¿Por qué se indo por baixo? Ah, no problema. Ah, ¡Vamos! Está hecho, jefe. ¿Puedes matar? ¡Mata! Muy bien, señor. Está hecho, jefe. Afirmativo, señor. doki! Ahora mismo. Correcto, señor. Ah, estaría allí en un momento. Voy para allá, señor. ¡Ah, sí, señor. Estaría allí en un momento. ¿Sí? Aquí, aquí. algo de acción. Sí, señor. Sí, señor. de aquí. Comprendido, señor. Correcto, señor. Okidoki. está hecho, jefe. Muy bien. Opa, Oki Okidoki. No problema, jefe. Sí, señor. Voy para allá, señor. Afirmativo, señor. Voy para allá. ¿Sí? Espera, deixa eu ver o campo de visão desse cara aqui. Não posso sair correndo, né? Ahora me Por fim, algo de Doki Okidoki. Agora mesmo. Sai da frente! Ah, legal. Doki. Pronto, via livre! Cadê o careca? Está aqui. Carequinha. Cadê, cadê o raspado? Yes. Voy para allá. Ahora mismo. No problema, jefe. Afirmativo, señor. Estaré allí en un momento. Me temo que eso no es posible. ¿Sí? doki! Toma. Tostacho, jefe. Comprendido. Tostacho, jefe. Ahora mismo. Por fin algo de acción. No problema, jefe. Voy para allá, señor. Muy bien. Correcto, señor. Tostacho, jefe. No problema, jefe. No problema, jefe. Muy bien. Outra forma de parar o trem é com a moto. Vai para allá. Muy bien. Não. Afirmativo, senhor. Ah, se liga aí. <laughs> Sobrevive! Essa neve é dura. E a pá que conseguiu cavar bien, isso? Eu prefiro morrer do que perder a vida. Eu esqueci que esse vagabundo se enterra na neve. Você sabia que dá pra tirar Sim, com senhor. o tanque daqui né? matar alguns aqui perto na base? Um vai para lá. Ok, ok. Vai, vai, vai, vai, vai. Espera aí que eu vou lá fazer uma coisa. Correto, senhor. Pronto, agora a gente pode invadir tranquilo. No problema, jefe. Dos techos, jefe. No problema, jefe. Por fin algo de acción. No problema, jefe. <laughs> ¡Se mató! Sí, señor. Estaré allí en un momento. Afirmativo, señor. Ahora mismo. Otra que, ya, no va más. Ahora la Okidoki. ¿Sí? Tostacho, jefe. Voy para allá. Muy bien. Outra forma de passar essa missão é pegando o caminhão e entrando com o caminhão e tudo. Por fim, algo de acção. Não problema. O que aconteceu aqui? Por que tem esse murinho aqui no meio da... É que eu derrubei ele, é só explodir alguma coisa. Sim, senhor. Saber, não. Sim. E agora? Compreendido. Um momento. Pronto, plantando a bomba. Estaré allí en un momento. Correcto, señor. Está hecho, jefe. Comprendido. negrada! justiça Adiante! Estoy listo. De acuerdo, comprendo. Mhm. Peraí, peraí. Ó, oh, eu vou chamar atenção aqui com as pegadas das neves e. E você mete a agulhada. Peraí. O Abomineve Homem das Naves. Très bien. O que eu vou fazer? Oh meu Deus, pegadas! Muito bem. Venha, venha, vai. Up, up, up, up, up, up, up. up. Vacina? Como diga, oficial. Opa! Volta aqui. Como diga, oficial. Volta aqui, você pensa que vai? Compreendo. Como diga, oficial. Muy bien. Como diga, oficial. De acuerdo. Ya veo. De acuerdo. Voy a ficar y se faz mesmo Muy bien. Ya veo. Como diga, oficial. Muy bien. Acho as pegadas Comprendo. aqui nessa área. Faz. De acordo. Como diga faz, Não, não, não. Muito bem. Besta. Como diga, oficial. Não, por aí não. De acordo. Como diga, oficial. Já veio. Halt! Isso! E agora vai lá pedir uma pizza. Pede uma de pepperoni. Liga! E agora sobe o morro. Subir o morro. É, Mulher. agora tem que subir o morro mesmo. Muy bien. De acuerdo. Comprendo. Muy bien. Já veo. Como diga, oficial. E aquela ronda? Oh, perfeito. Ah, bem na hora. Uhum. Pode parar o tempo. <laughs> Très bien. De acuerdo. Como diga, oficial. De acuerdo. Já avisei que vai dar merda isso. Vai dar merda merda, vai dar <laughs> merda. Compre. Sempre sobrevivi um. Como diga, oh, oficial. Peraí, cadê? Alarm, alarm. Oh, viu? Saiu o cara, mano. O cara brotou. Compensa. Alarm, alarm. É o cara que fica na porta. Fogo! Isso! De acordo. Vacina pra mim. Como diga, oficial. Muito bem. Como diga, oficial. Compre. Já veio. Não, eu, eu, ia me enterrar, você ia me enterrar embaixo dele, perto dele. É bien. Como diga, oficial. Já veio. Obliterar! No alto e avante! Asas batendo, marcha de decolagem, turbinas e já! O helicóptero Mano, que, que coisa un um helicóptero helicóptero-avión? Ué? Comandos online aqui. sí, señor. Vou para allá, señor. Muy bien, señor. Correcto, señor. Afirmativo, señor. Estaré allí en un momento. Ah, Voy para allá, copos aqui bom. Comprendido, señor. Correcto, señor. Estaré allí en un momento. Estaría Estaré allí en un momento. Ya voy. Este es fácil. Vale. Muy bien, señor. Voy para Afirmativo, este señor. Comprendido, señor. Voy para allá, señor. Afirmativo, señor. Muy bien, señor. Correcto, señor. ¡Ein Verletzter! Voy para allá, señor. Save. Afirmativo, señor. Estaría allí en un momento. Comprendido, señor. Correcto, señor. Voy para allá, señor. Estaría allí en un momento. Afirmativo, señor. Comprendido. Voy para allá, señor. Afirmativo, señor. Voy ¡Revista! ¡Jordáis! Eso es fácil. Ya voy. lo por hecho. Voy para allá, señor. Muy bien, señor. Estaría allí en un momento. Voy para allá, señor. Estaría allí en un momento. Muy bien, señor. Correcto, voy señor. allí en un momento. Comprendido, señor. Estaría allí en un momento. Correcto, señor. O oh, boba não vai pegar você, não? Tem razão, vamos atrás do tanque. Muy bien, señor. Estaré allí en un momento. Voy para allá, señor. ¿Por aquí? Estaré allí en un momento. Muy bien, señor. Estaré allí en un momento. Muy bien, señor. Voy para allá, señor. Agora você precisa matar um cara que tá lá em cima de sniper. Sim, senhor. Estaria ali em um momento. Agora calma que tem que esperar a patrulha passar. Vamos aproveitar essa brecha para correr em direção ao trem. Ein Verletzter! Ein Verletzter! Voy para allá, señor. Vamos lá. Em direção ao Ein canhão. Muito bem, senhor. Estarei ali em um momento. Voy para allá, senhor. Estaría Estaré allí en un momento. Muy bien, señor. Estaría Estaré allí en un momento. Comprendido. Muy bien, señor. Voy para allá, señor. Muy bien, señor. Voy para allá. señor. Estaré allí en un momento. Afirmativo, señor Voy para allá, señor Correcto. Opa, eles estão voltando. Muy bien, Por aquí? Estaré allí en un momento. Voy para allá, señor. Estaré allí en un momento. Afirmativo, señor. ¡Ahora vamos precisar un sniper. bien, señor. Voy para allá, señor. Pero Estaré allí en un momento. Voy para allá, señor. Muy bien, señor. Afirmativo. ¡No! Eu delay, delay! Não, não é para explodir, cara! Por señor! me han dado! Comprendido, señor. Voy para allá, señor. Estaría allí en un momento. ¿Pero que se você cara? Era, eu ia matar ele na faquinha, cara. Muy bien, señor. Voy para allá. <laughs> Fascinante, ¿eh? mano. Muy bien, señor. Voy para allá, señor. Estaré allí en un momento. Voy para allá, señor. Acha bien, paciência. Senhor. É, já deu pra ver que paciência é uma coisa que eu não tenho. Estarei ali em um momento. Afirmativo, senhor. Oxi. Oi, quê? Ele tá olhando pra quem? Compreendido, senhor. obliterar! Sim, senhor. Vou para allá, senhor. Correto, senhor. Afirmativo, senhor. Opa! Chegou a carona! Vambora! Estaria ali em um momento. Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Vambora, pessoal! Uh! Vamos dar um fora daqui! Cabada de inútil! la casa de los lobos. Vamos pues, mais uma! De acuerdo. Como diga, oficial. Muy bien. Isso, pegou a bomba. Estoy listo. Está hecho, jefe. Como diga, oficial. Pronto, já peguei o uniforme. diga ao vivo. Dia web hug. Barri... Barrigada de lé. Ah, o que, que eles estão fazendo aqui? Muito bem. Espião, Sim. resgate. Oh, vai para condutor, allá. o condutor. Estou listo. Sei, tiro. de acción. Tá. Très bien. Uhum. Dia web hug. Ya veo. Muy bien. Eso. Muy bien, Tag. bien. De acuerdo. Como diga oficial. Comprendo. Muy bien. Como diga oficial. Ya veo. Comprendo. Como diga oficial. Bien, se pronto a bomba. aquí, por aqui! Vai para allá. No problema, jefe. Ahora mismo. Muy bien. Voy para allá. Muy bien. ¡Halt! ¡Halt! De novo! Como se diz? Aê. Aê mesmo. De novo. Muy bien. Voy para allá. Ahora mismo. E de novo. Por fim, algo de acção. Ei, finalmente. Muito bem. mais pra trás, vai. É capaz de eu levar um tiro. Besta, Não vai ficar tomando tiro não, que explode. Sai, sai, sai, sai. De novo! Kabum! vai, abre fogo! Très Agora com o marinheiro e o boi da verde. Agora mesmo, senhor. Não é desfile, não. Desfile das escolas de samba. Imediatamente. Agora mesmo, senhor. Não há maneira, senhor. Não posso fazer isso, senhor. Impossível, senhor. Ven acá. Ahora mismo, señor. Entendido señor ah, Inmediatamente, señor. Entendido, señor. Inmediatamente. <laughs> Caramba! Errei duas vezes, mano. Tá bom, então. Pescador virou peixe. <laughs> virou isca. Não tem caçador caçado? Esse foi o pescador pescado. Uhum. Oh meu Deus, pegada! Ein Verletzter! Olha a peixeira quando passar no cangote do. <laughs> Aí você. Outro que virou comida de peixe. Entendido, senhor. Sim, senhor. Já vou, senhor. Imediatamente, senhor. Corre, não desfila. Boa ideia, pega o barril e vamos destruir esse barracão. pra não ser visto com esse barril na mão. <laughs> Opa, tá vindo aí. Sumiu. Sumiu! Não, não, não, não, não, não, não, não. <laughs> Filho da maior, ele tá ajeitando o barril. Espere, isso. Obliterar! Halt! Verletzter! Alarm! Alarm! Eso! Agora mesmo, senhor. Ah, vou. ¿Cadê señor. o bot? Tá Voy, señor. Sí, señor. Inmediatamente, señor. Voy, señor. Entendido, señor. Ya no desfila, não. no. voy, señor. Sí, señor. Tá me abandonando. Já voy, senhor. Sí, senhor. Ah. É a tropa lá. A Já tropa voy, lá em cima. Senhor. Esses caras aqui, ó. sim senhor. Já tá voy, senhor. Oi, senhor. Já tá voy, senhor. sim senhor. Travou? Já tá voy, senhor. sim senhor. Oi, senhor. sim senhor. Todos a bordo! Como diga, oficial. Estou listo. Parece é o gordinho. Se você quiser saber como é que joga comandos online, eu farei um vídeo explicando. Quando ele estiver pronto, vai estar aqui no card para você conferir. E agora, o momento! Plutão as bombas! Obliterar! gente descobre que esses, esses barcos aqui tudo. ah, ah. ah. É. Chamar os caras gritando lá no fundo. Pera aí, o barco está estragado, perto. O cara deu um tiro no champanhe. <laughs> os caras já, já tava vendo a garrafa de champanhe, comemorando. Então é isso, essa foi a segunda parte da nossa gameplay de comando. Se você gostou e quiser ver a continuação, não esqueça do like e conto com sua presença no próximo vídeo e até a próxima!